様です我がわ和楽浦和の祭りにわら楽わりご声援よろしくお願い申し上げます雨すぎて天晴れる Acha que é o Barak? 放つ 沿道のお客様に感謝